нужно реально что-то делать. Я вам отвечаю, скоро мы так поднимемся, что ваш вот этот алтуха будет с вами с двумя руками здороваться. Ты орал, что надо двигаться! Ты всю эту хуйню придумал, понял? Пошел нахуй, Масяня! Это я пошел нахуй! Да ты! Выебывайся, муха, понял меня, блядь? Заявление о пропаже человека пишется через три дня после физической пропажи человека. Мама, ну, он не мог просто так исчезнуть. Фамилия с теперь? Как отсюда сбежать? Сначала надо спросить, как здесь выжить. Өткен түннен бері ауылдаш адам өлді. Кража, убийство, мошенничество. Аманбаев, Саинова, Шатунов – исаев арыстанбаев темірхан болатұлы мен одан барлығын тартып аламын билік ақша семья ал сосын мүмкін сосын өлтіремін мә маған ана уроктарды тауып беріңдер мына жерге сен не үшін бастық қылып отырғыздың ба көзіңді ашып қара ей адам өліп жатыр біздің кінәміз емес біздің кінәміз емес Маған өлесің деп жатыр. Қайтар менің ақшамды. Шаршадым уже. Күн сайын түнде келесің. Ал мен мына жақта олардың мамалары болып жүру керекпін ба? Балаларды қарайтын адам жоқ. Өлсем оларды. Кімге қалдырамын? За работу! Да, шеф! Змею говнючую пригрел у себя на груди, а? заведение, но не ресторан. А что тогда? Бургерная. Если ты через три месяца не подымешь 10 лям, отдашь мне свой бизнес. Одну воин дамаса, нормальный улот. Самое главное, не сдавайся.